sobre o nada Sobre a vida ou sobre a morte Sobre o pago ou sobre o corte Sobre o sol, Sobre o norte Sobre as alas, sobre as flores Não importa o que importa Tudo isso é o fim you falou sobre a morte Sobre o pecado, sobre o morte Sobre o Sobre o norte Despacho de vez a dor Encara o comum e pudor Você te change the really far Sobre tudo, sobre nada Sobre todo, sobre nada Sobre todo, sobre nada